ono vlastně svým způsobem si člověk může říct, že co jsme přiletěli, to jde jako na dávkách, protože sice jsme byli asi poslední letadlo, které mohlo ještě v tom počasí proletět, ale dostali jsme se prostě do blízkem. Počasí furt bylo tak jako zataženo a blbě, ale udělalo se krásný okno, který jsme prolezli do low campu a pak to vypadalo dál, že prostě okolo v počasí, tak jsme dokonce vylezli i do high campu. A už nám zbývalo prostě přespat jednu noc a čekat na summit day. Už prostě dostoupat tu poslední vzdálenost 800 výškových metrů přibližně, což samozřejmě tak jako není sranda, ale člověk už cítí, jak je u cíle, jak už na to šá. No a ráno v 11 hodin zpráva uh, o počasí, která vlastně se každý den aktualizuje uh, z centrály na Union Glacier, a setkali jsme se tam u tady těch informací uh, nepálský horský vůdce Nimal, ho asi znají všichni horolezci, protože se to je slavný díky tomu, že za 7 měsíců zdolal všech 14 8 tisícovek. že v ruské expedice, která tady je s 11 klientama uh, ze klubu 7 samic, ale kteří až byli docela tvrdí. A pak jsme tam byli my, <clears throat> eh, můj vůdce Forest uh, George, se kterým jsme se dali dohromady a jdeme vlastně ve dvou a posloucháme zprávy o tom, že má přijít bouře, která bude mít eh, rychlost nějakých 90 km za hodinu a že ta bouře zasáhne i Union Glacier, takže tam teď potví letadla a veškeré konstrukce, a vím, to prostě nerozházelo po všech čertech. A tak jako skončily tyhle ty informace, koukáme na sebe všichni a první promluvil Rusa, který říká, tady nechci být za těchto podmínek no když ty to sebe stán, tak nejseš. Tak se koukám na Lima, říkám si, to je chlap, který vyběhl za 7 měsíců, 14, 8 tisíc, ten se tak něčeho nelekne. Smrtelně máš na tvář a říkal, mi dolů, utíkáme. Tak jsem se podíval na Foresta, toho našeho průvodce a ten říká, já jsem zažil podobnou bouři, která trvala dva dny, měla poloviční sílu. A je to parádní historka do hospody, ale rozhodně už bych je nechtěl nikdy zažít. Tohle má trvat pět dnů a má to být dvojnásobně. Takže pánové, dostanu a všichni čekáme prostě, až se udělá okno v počasí, protože už tu chvíli docela silně foukalo do docela velké rád. Tak jsme čekali, a po obědě najednou se to na chvíli sklidnilo, takže všechno zbalit, všechno naskládat, připravit kemp, aby případně přežil aspoň základ eh, toho, co tam je postavený za stany a za zásoby, aby to přežilo útok té bouře. A šli jsme dolů, sestoupit nejenom těch tisíc výškových metrů do uh, eh, wallcampu, ale úplně dolů do basecampu, kde v base to vypadá, že by ta bouře měla být nějakým způsobem zvládnutelná. Takže uh, za jeden den jsme se vrátili úplně na samý začátek. Dneska ráno, když jsme se zbudili, tak máme informace, že bouře by údajně měla už začínat nahoře a nás by měla zasáhnout někdy odpoledne. Takže jsme celý den strávili tady stavěním sněhových bariér a zdích a čekáme, až to přijde, až to narazí a furt se tak koukáme a člověk furt kolem se vidí, to mohl jsem tam vykoukne nějaký vršek a člověk si pořád říká, máme přijít a třeba za dva dny na tu horu zkusíme dělat znovu. Takže informace v tuto chvíli jsme zpátky tam, kde jsme byli na začátku a, a je potřeba děkovat, nenadávat, děkovat protože uh, klidně se vrátím domů bez toho, že bych lezl na ten Winzon, ale radši se vrátím a ne, nechci zažít takové věci, jako že mi uletí stán ve 100 km výšce a já budu vymýšlet, co je tak nejlepší udělat, abych počkal do konce té bouře. Takže děkuju, děkuju a na pěti čekám, jestli budeme mít druhou příležitost zkusit to na Honzele. Tolik zdravím z Antarktidy, blízkém pan Winzon.